emme on saksan kielestä mehr verte lisäarvoja. C äh, on äh, konstantes kapitaal ja sitten äh, V on variables, tota, se on työvoima, siis tota, tuo C on siis tuotantovälineisiin ja, ja raaka-aineisiin käytettävä arvon osaa ja V on, sitä on työvoimaa, joka pystyy vaihtamaan omaa arvoaan. Ja tuota, Marxin eräs tota, keskeinen väite on, että tämä voiton suhdeluku pyrkii kapitalismin kehittyessä alenemaan. Mm. Eli tota, se johtuu siitä, että vaikka lisäarvo viivan yläpuolella kasvaa jyrkästi ja vaikka V-tä painetaan alaspäin, mutta tuota, Konstantes Capital kasvaa vielä jyrkemmin kuin Mervert. Ja tuota, tämä pyrkii, pyrkii painamaan voiton suhdelukua alaspäin, mutta Marx korostaa, että kysymys on pyrkimyksestä tendens, eli eh, tästä absoluuttisesta asiasta. Ja tämä on vähän semmoinen kiistanalainen kysymys, että sanotaan herkästi, että mitä te puhutte voiton suhdeluvun alenemisesta, kun voitot kasvaa valtavasti. Ja, ja he ovat oikeassa, näin ne tekevätkin. Eh, mutta tota, toisaalta tämä teoria saattaa kapitalistin tavallaan kiipeliin, eli selkä seinää vasten, koska sehän vaatii jatkuvaa, että tota, voit, voittotason on noustalla, koska jos se laskee, niin pörssikurssit tulee alas. Ja tuota, tämä tämä on, on tutkittu, niin voiton suhdeluku nousee niissä tutkimuksissa mutta se tulee sitten myös alaspäin. Siinä vaikuttaa ajankohtainen varmaan niin kuin lentoyhtiö, Finnair, eh, polttoaineiden hintojen nousu, koneet, koneiden huolto ja, ja näin. Sitten tämä saa tuota, niin kuin valtavan sysäyksen tota, sitten eteenpäin, koska Marksilla on tähän liittyvä toinen teoria, eli R-T-R-pilkku. Se tarkoittaa sitä, että tavanomaisessa kaupankäynnissä rahalla R ostetaan tavaraa T ja sitten saadaan siitä suurempi raha. Ja tuota, kapitalismissa työvoima on tavaraa joka pystyy muuttamaan kokoaan, tuottamaan itseään suuremman arvon. Ja tuota, tämä työvoima vaihtuu ja sillä otetaan suurempi, mutta Marx esittää, että kapitalismin kehittyessä siirrytään yhä enempi tuosta ylä, yläkerran kaaviosta alakertaan. Eli R suoraan R-pilkkuun, eli rahalla tuotetaan lisää rahaa. Ja, ja tuota, Mark sanoo tätä R-R-pilkku, että se on irvikuva, koska siinä tavallaan tota, tuotantoprosessi, tuotantoprosessi jää niin väliin, työ pois se pudotetaan siksi, että se tulee kalliiksi äh, kapitalistille. On tuota paljon äh, helpompaa siirtyä suoraan äh, tähän vaiheeseen. Tätä tilannetta kuvaa muun muassa viikko sitten tiedonantajassa Tampereella asenteena työskentelevä AY-aktiivi Pauli Sandrini, joka sanoi seuraavansa kauhulla meneillään olevia yhteenneuvotteluja, ulkoistamisia, lomautuksia ja irtisanomisia. Hän sanoi, että väkeä irtisanotaan kiihtyvällä tahdilla pörssikurssien vuoksi. Myöskin pitkään jatkuneista ja edelleen jatkuvista Finnairin palkka- ja työehtosopimusneuvotteluista kantautuu tietoja, että työntekijöiden pitäisi ilmaiseksi tehdä osittain työtä. Tämä, tämä siirtyminen R-R pilkkuun johtuu siitä, että suurempaan erään, että pääoman suden nälkä ei pysty, sitä ei pystytä pyydyttämään reaalisissa tuotanto-olosuhteissa pysyen. Ja tuota, Täällä on puhuttu kokonaistyöpäivän kestosta. Marx huomauttaa, että kun pysyvä pääoman osa kymmenkertaistuu, niin eivät edes vuorokauden 24 tuntia riitä. Pitää vähän voiton suhdelukua tasoissa. Hän kirjoittaa, että mutta jos lisäarvo käsitellään koron irrationaalisessa muodossa, siis muodossa r pilkku, niin silloin rajaeste on voitettavissa ja pääoman kasaaminen ylittää kaiken mielikuvituksen. Se on myös keino siihen äsken olleeseen, että sillähän kasvatetaan mahtavasti sitä M-kirjainta eli lisäarvoa ja samalla tota, B-tä teoja on hyvin moderni, hän puhuu osingoista dividendein, joita tulee niin kuin äh, ylimääräisesti tuotantoprosessin ulkopuolelta. Ja tuota, äh, niiden ongelma kapitalistille on se, että ne tuottavat pienempiä voiton suhdelukuja äh, ja pyritään siihen, että niitä ei laskettaisi mukaan prosessiin. Tämä johtuu, tämä voiton suhdeluvun alenemistendenssi kapitalistisen järjestelmän rajoittuneisuudesta, koska esimerkiksi tota, sähköyhtiö keskittyy sähköön, Fortum, lääkeyhtiö Orion keskittyy lääkkeisiin, e, For, sitten tota, Finnair keskittyy lentämiseen, e, kunnat ne joutuu oikeastaan liriin pääoman omistajat, kun sitä rahaa tulee omistaja ikkunoista. Ei tiedetä, minne sitä pitäisi pistää. Ja tuota, siinä onkin sitten sit se, se tilanne, että ne, ne pitäisi sitten suunnata tänne emmän puolelle. Ei pystytä sijoittamaan tähän tota, sitä rahaa on niin kuin liikaa henkilökohtaiseen kulutukseen, mutta liian vähän ulkopuolelle. Ja näin ollen se jaetaan osinkoina. Sitten siitähän meillä on esimerkkejä osi, osinkoina ja tuota, samanaikaisesti kun ei sitä ei voida investoida, potkaistaan työntekijöitä ulos yrityksestä ja tuota, tämä, tämä selittää oikeastaan myös tämä juttu, tuota, nämä kohtuuttomat palkitsemisjärjestelmät. Niitähän ei saada kuriin, koska ne on tavallaan se henkireikä. Näitä osin, siis osingot annetaan omistajille, mutta näitä bonuksia ja ja vastaavia tota, ei voida antaa henkilöstölle, koska se edustaa sitä p joka, joka on vaarallinen. Ja tuota, näin ollen ne annetaan määrätyille avainhenkilöille, jotka jumalallistetaan, että ne ovat korvaamattomia. Finairissakin hän tuota, edellisen on yhteydessä sanottiin, että, että tota, e, ei, ei, ei tarvitse e, johtajan olla edes työpaikalla, että riittää kun pelkästään kun nimi on ovessa. Se tulee jotenkin mieleen valtiollisella tasolla presidentti Kekkosen uudelleen valinnan, kun kyseltiin, että tarvitseeko istuvan presidentin välttämättä olla elossa. Että vastaava. Tuota, tuo ilta kysyi, kysyi tota edellisen bonuskasvuksen yhteydessä, että osaako Finnaari kertoa, missä kohtaa organisaatiota kulkee rajaa, jonka yläpuolella majailevia sitouttaa voitelu, ja alapuolella uhkailu. No Märksiläisen teorian mukaan tämä raja kulkee sen eh, emmän alapuolella olevalla viivalla ja, ja, tuota, eh, ja, ja tällä tavoin näin menee. Nyt sitten yritetään jotain aina tuota, että pistää kuriin näitä, näitä konuksen saajia ja johtajia ja ex-ministeri Heidi Hautalahan erotti sitten melkein koko tuota Finnairin hallituksen. Mutta mitä se hyödyttää siis? Tota, eivät hän voi mitään tälle, tälle tuota, M, M suhteessa C plus V tai R-R pilkku Eh, se on sellainen yhtälö, että se pitäisi Kataisen ja Urpilaisen ratkaista ennen kuin eh, nämä saataisiin siis nämä bonusmiehet kuriin. Ja tuota, eh, kaikki tässä on erittäin huolestuttavaa, että työeläkeyhtiöiden johtajat ovat, ovat kelmuilla siellä tota, näissä pal palkkioiden sanomisessa. Ja tuota, se on, se on sikäli ruisia, että ähm, työntekijöiden ja yrittäjien ajan työeläkemaksuja käytetään rikastuttamiseen. Mä vielä sanoisin tuo, että äh, nyt on menossa Helsingin äh, kansallisteatterissa äh, ranskalaisperäinen näytelmä ovista ja ikkunoista minullakin on lippu sinne. Mä luin, luin niitä esitteitä ja tuota, siinä, sitä, siinä on semmoinen juttu, että eh, keskiluokkainen perhe, niin niiden asuntoa alkaa tippua tuota noin ylimääräisiä euron satalappusia ja sitten tuhatlappusia ja se aiheuttaa hämminkiä siellä talossa ja, ja tuota, sitten siinä on johtava ajatus, että rahan tuloa ei voi kestää. Tuota, se, nämä on nämä polut, kapitalistit tämä ongelma, että mihin nämä rahat pistetään sitten, kun sitä tulee. Ja mä olen odottanut sitä hetkeä, että ne herättää lopulta, että mihinkä, mihin ihmeeseen me panemme ja mitä te oikein tarkoitatte, sosialismia kun te haluatte. Mutta ne ei ole vielä näin pitkälle mennyt siinä eh, ja, ja, ja tuota, mä sitten lopettaisin tuota, tähän voitavuuden luvun alenemistendissä, niin Marx huomasi, että Ricardo, johon täällä eh, Taanila ja muutkin oli erittäin terävä porvarillinen taloustieteilijä, pankin johtaja. Tulee mieleen, että olisipa nykypäivänä tämmöisiä joku pankinjohtaja, tuota Erikki Liikasen eikä Reinin suunnalta tai tällaista filosofispitoista apua. Tuota, Marx lukee tuota, Madon luut tuota, tälle voiton, se on, tämä on osoitus tämä voiton, voiton suhdeluvun lasku siitä, että Marx kirjoittaa, mutta siinä kammossa, jota he porvarilliset taloustieteilijät tuntevat laskevan voiton suhdeluvun edessä, on tärkeintä tunne, että kapitalistinen tuotantotapa kohtaa tuotantovoimien kehittyessä rajan, jolla ei ole mitään tekemistä rikkauksien tuottamisen kanssa sinänsä. Ja tämä omanlaatuinen raja on todistuksena kapitalistisen tuotantotavan rajoittuneisuudesta ja vain historiallisesta ohimenevästä luonteesta. Lopuksi olen ajatellut sellaista ehdotusta, että kun on tämä kerskakulutus e, mahtava ja sitten on valtava köyhyys ja kurjuus, Filippiinit viimeinen, viimeisin esimerkki, niin eikö näitä bonuksia ja voitaisiin leikata ja suunnata suoraan näille kurjille alueille. E, nyt on sanottu, että ne on niin pieniä nämä bonukset, että, että ne ei aiheuta mitään, mutta jos työttömyysturva nostetaan eurolla, niin se on katastrofi. Eli, eli tuota, saataisiin nämä sinne, sinne näille alueille ja siinä ei olisi kysymys mistään semmoisesta, että annettaisiin ensin nämä rahat ja bonukset näille johtajille ja sanottaisiin, että jakakaa nyt sitten sinne köyhimmille, jos, jos näin on. Mutta se olisi kylmä leikkauslinja, niin kuin on, on työvoiman arvoon nähden kun kaikkia vielä lopuksi, niin ne niin, sitten tota, purkaa tätä painetta ja nytkin viimeksi oli, että ne on, ne on nämä bonusmiehet lahjoittanut peltopyyn metsästysseuralle. Se on ihan, tämä tuntuu ihan fantastisilta, mutta ei tarvitse, me ollaan kaikki luettu lehdistä ja Ilta-Sanomat ja Iltalehti plahtaa niitä, niitä tuota täällä. Kato Seppo, se ei vääristä kilpailua. No, Ai pitää sanoa, kun Suomen ministeriä paikalla. Ei, mä olemassa. Nyt näyttää siltä, että ajetet tätä puheenvuoro yleisölle. Mutta ei ihan vielä. Kiitoksia Seppo.